BR-381 Estamos saindo da cidade de João Molevade Sentido Belo Horizonte Nós vamos atravessar aqui o trecho mais crítico Dessa rodovia Que é justamente entre João Molevade E BH E tem alguns pontos mais cruciais ainda Esses primeiros 30 km políticos muitos acidentes nessa rodovia. Esse trecho aqui, por exemplo, ele dá pouquíssimos pontos de ultrapassagem. E quando dá, tem curva perigosa logo a seguir. Então, é, motorista que estiver trafegando aqui, principalmente o pessoal de fora aí, que não conhece essa Scorpio. We'll be right back. Thank you. Thank you. sabe? De 100. Boa parte é entre 70 e 90. Mas é uma viagem mais segura. vai estar já ganhado. com outra vantagem, né? Você faz desse tempo, mas você sai da sua porta bem estreito. Já vai encerrar a BR-381 Norte. Lembrando que, tecnicamente, ela continua rodoviário. Então daqui pra lá. É 381, mas é também anel rodoviário e é também 262. Na prática, né? Tecnicamente anel rodoviário Polícia Federal chama de BR-381, esse trecho aqui. Então, vindo com tranquilidade, você vai percorrer esse trecho aí em duas horas e vai chegar com segurança. Deixa o seu like aí, ajude-nos curtindo e compartilhando, se inscrevendo em nosso canal. Valeu, até mais!